নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী বান্ধৱীসকল নেতানতেন বিয়ন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ক'ব ওলাইছোঁ যে পেলে এপছৰ বিষয়ে পেলে এপছত আপোনালোকে কেনেকৈ আৰ্ণিং কৰিব পাৰি পেলে এপছত আপোনালোকে প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি ল'ব প্লে' ষ্ট'ৰ গৈ প্লে' ষ্ট'ৰত প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ প্লে এপটো আপোনালোকে এনেকুৱা কেণ্টাৰ পেচাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত নেক্সট বটনত ক্লিক কৰিব নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অকণমান ৱেইট কৰিব ইয়াত অ' টি পি আহিছে ইয়াত অ' টি পিটো অ' টি পিটো দিব মোৰ বৰ্তমান এম ৱাই গৈছে মই অ' টি পিটো দালি লৈছোঁ অ' টি পি দলাৰ পিছত তাৰপিছত নেক্সট বটনত আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব আকৌ নেক্সট বটন ইয়াত ইমেইল আই ডি দিবলৈ কৈছে জিমেইল আপোনাৰ জিমেইলত যিমান জিমেইল আই ডি আছে চব শ্ব' কৰিব তাত আপুনি এটা জিমেইল আই ডি দি দিব মই যিহেতুকে এটা জিমেইল আই ডি দি দিছোঁ জিমেইল আই ডি দি দিছোঁ এতিয়া মই অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব এতিয়া আকৌ জিমেইল আই এইকেইটা মই পলডেম দি দিছোঁ সেইটো অকণমান পলডেমত দি দিছোঁ মই সেইটো দি দিছোঁ তাৰপিছত স্কেচ দিম তাৰপৰা চেলেক্টৰ আপুনি মেল নে ফেমেল সেইটো জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি যোনটো তাৰিখত জন্ম হৈছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব ষ্টেট তাৰপিছত মই আছাম আছাম চিলেক্ট কৰি দিছোঁ তাৰপিছত enter your user number user name user নেমটোত চিলেক্ট কৰি দিব ইউজাৰ নেমটো লিখি আপোনাৰ তাৰপিছত আকৌ নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব ফিনিছ ফিনিছ হৈ গৈছে ফিনিছ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ স্কেটছ কাৰ্ড এটা আহিব এইটো নেক্সট কৰি দিব তাৰপিছত আকৌ নেক্সট নেক্সট তাৰপিছত আপোনাৰ স্কেটছ কাৰ্ড এটা আহিছে স্কেটছ কাৰ্ডত কিমান আহিছে মোৰ পাঁচ টকা এশ টকেন আহিছে পাঁচ টকা এশ টকেন লগতে আহিছে মোৰ চাইন আপ কৰি পাইছে তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ গেম দেখুৱাব তাৰপিছত আহি যাব মোৰ পাঁচ টকা মাই এক্টিভ কৰি নিম বোলে পাঁচ টকা আপুনি ছেভ প্লে' উইন এনেকৈ চাব পাৰি এইটো গল বাই কৰিব পাৰে ইয়াত খেল খেলিব পাৰে বল ক্লাব তাম্বলা এনেকৈ খেলিব পাৰে তাম্বলাও খেলিব পাৰে ইয়াত ক্ৰিকেট মোৰ ইয়াত মোৰ উইনিং বেলেগ পাঁচ টকা আছে এতিয়া মই মই ক্ৰিকেট জইন কৰি ল'ম ক্ৰিকেট ক্ৰিকেট জইন কৰাৰ আগত কে ৱাই চিটো ফিল আপ কৰি ল'ম K Y C fill up কৰি আপোনাৰ পেন কাৰ্ডত যিটো নাম আছে সেইটো ডালি যাব ফুল নাম মোৰ ফুল নাম ডালি লাগিছে ফুল ডেম মই ঢালি লৈছোঁ তাৰপিছত ফুল ডেম ঢালি লোৱাৰ পিছত মই আকৌ পেন নাম্বাৰ ঢালিছোঁ আপোনালোকেও পেন নাম্বাৰ ঢালি ল'ব তাৰপিছত ফুল নাম তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব মোৰ এটা হোৱা নাই সেইটো ঢালি লৈছে দহ টকা লাগিব মই ছাবমিট কৰাৰ পিছত আকৌ স্কেচ কাৰ্ড লৈছে এইটো পাঁচ টকা পঞ্চাছ টকা লাগিছে মোৰ ওৱান ফিফটি টকেন আহি গৈছে টোটেল ওৱান ফিফটি টকেন আহি গৈছে এতিয়া মই ক্ৰিকেটত ক্লিক কৰি ক্ৰিকেটত ক্ৰিকেট যাব লাগে ফ্লে তেনেকৈ ক্ৰিকেট খেলিব তাৰপিছত এইটো হৈ গৈছে ইয়াত মই ফ্লে প্লে বটনত ক্লিক কৰি লওঁ প্লে আপোনালোকে প্লে বটনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত প্লে বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত ইয়াত তেনেকুৱা কেণ্টাৰ আহিব চাওক তেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিছে আপুনি যোনটো টিমত খেলিব এইটো টিমটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই চিলেক্ট কৰি লওঁ তাৰপিছত ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি চাওক এনেকৈ আপোনাৰ এনেকৈ ক্ৰিকেট তেনেকৈ খেলিব লাগিব এনেকৈ কিমান স্ক'ৰ চাই ল'ব লাগিব স্ক'ৰত কিমান স্ক'ৰত কিমান টকা পাব এইটো চাব স্ক'ৰ কিমান আহিছে মই ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰিব আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই পাৰিছোঁ সেইটো মই আৰু লৈছোঁ এতিয়া কিমান ফৰ্টি নাইন গেম অভাৰ চব মোৰ মোৰ এতিয়া কিমান উইনি হ'ল সেইটো চাই লওঁ মই স্কুল অকণমান স্কুল দাম কৰিছোঁ স্কুল দাম কৰি বেগ ওলাই আহিছোঁ বেগ ওলাই কিনে ইয়াত আছে মোৰ পোন্ধৰ টকা আৰু মই চব কইন বেগ আছে ইমান ইমান কইন তাৰপিছত এনেকুৱা কৰিব এনেকুৱা কৰিব পইচা নাই কৰিব তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ